イオレット君は生きて自由になりなさい心からどうして子犬を選んだの以前少佐の兄上にお前はギルベルトの犬だなと言われましたので 会社の意図を最大限反映して文章を記しました